emergències. I quan hi ha un incendi, els bombers utilitzen diferents ferramentes per a saber com atacar el foc. Ara, un estudiant de geodèsia i cartografia ha dissenyat una aplicació que indica com i en quant de temps pot avançar un incendi. Tarragona, 2009, 5 bombers moren en l'extinció d'un incendi forestal. A Guadalajara, el 2005, van ser 11 brigadistes. Dos exemples de la pitjor situació en un incendi, que qui treballa per apagar-lo perda la vida. Pablo ha dissenyat una aplicació que, introduint una sèrie de paràmetres, pot anticipar el comportament del foc dades cartogràfiques per obtindre el que és la superfície del terreny i l'altura dels arbres, dades meteorològiques com temperatura, humitat i sobretot el, el vent, i amb això es té una informació que pot resultar clau per als mitjans antincendis. Veure com es propaga, per a on va, per a on s'han de posar els brigadistes, per a veure si el vent s'accelera en un moment donat, en un ball, i això seria mortal per als brigadistes esta aplicació ha sigut el seu projecte de final de carrera i li ha valgut una matrícula d'honor. Ara el que espera és suport de les institucions per a desenrotllar una ferramenta que pot salvar vides.